Jeshi la polisi la mkoa wa Mjini Magharibi limefanikiwa kuwakamata wahalifu wanaojulikana kama panyarodi ambao wanajishughulisha na vitendo viovu. Taarifa zaidi kutoka kwa Fatma Juma. Akithibitisha kukamatwa kwa wahalifu hao, kamishna msaidizi wa jeshi la polisi mkoa wa Mjini Magharibi, ndugu Richard Mchovu, wakati akizungumza na waandishi wa habari katika kituo cha polisi Madema, amesema kuwa katika kuendeleza mapambano dhidi ya vitendo vya uhalifu Zanzibar, wamefanikiwa kuwakamata wahalifu hao wakiwa na silaha za jadi ambazo wanazitumia katika uhalifu wao. Fanikiwa kuzima makundi mawili ya hao wanaojiita panyaroli. Maana tumesema hapa kwetu hatuwezi ku, kuwa na kikundi chochote ambacho tutakipa jina, tutakipa heshima kwamba ni kikundi maalum kina jina fulani. E, tarehe moja ya mwezi wa kumi mwaka huu wa 2022 ilikuwa alfajiri saa kumi na moja tukiwa katika doria na misako, Kwa tunafanya doria za mchana na usiku. Sasa tarehe hiyo tukiwa katika doria uh, katika viwanja vya Mnazi Mmoja vya mpira tulifanikiwa kukamata vijana sita wakiwa wamejificha kwenye majengo pale ambayo hayajaisha hayajakamilika. Kundi la vijana sita. Baada ya kuwakamata wale, tuliwahoji kutaka kuwajua wao ni kina nani. Kwa bahati mbaya, baada ya kuwahoji na wakati ule, kama mnakumbuka, kulikuwa na wimbi kubwa sana kule Dar es Salaam la panyarodi. road. Tulivyowahoji tulibaini wote wale wametoka Dar es Salaam na wako sehemu moja tukataka kujua wao Zanzibar wamefuata nini na wamefikaje. Katika mahojiano walituambia kwamba wamekuja kwa majahazi kwa ajili ya kutafuta kazi ndogo ndogo hapa Zanzibar, lakini wakati tunakamata bado walikuwa hawajapata hizo kazi. Kwa hiyo tukajua kwamba wamekimbia ile shughuli ya Dar es Salaam, wakataka kuja kujaribu huku kwetu. Tukawa jana likaibuka kundi lingine, hilo ndo kundi ambalo nimeona tukutane ili wananchi wafahamu. Jana tarehe kumi na moja mwezi wa kumi mwaka 2022 liliibuka kundi lingine, kundi la vijana waliojikusanya, vijana kama nane. Vijana hawa walijiorganize kule meli eneo linaitwa Kijitopele Mnarani, wanakaa kwenye ma, ma, vichaka kule Mnarani. Katika shughuli yao hiyo ya uporaji walifanikiwa kupora katika duka la binti moja anaitwa Zulfa Abdalla Masud. Yeye ana miaka ishirini na sita eh, ni mkazi wa meli tano Fuoni. Waliingia kwenye duka lake wakapora zile zile staili za panyarodi, wakapora unga wa ngano kilo tano na kuondoka nao, lakini katika kuzunguka kwao pia walifanikiwa wali, wali kupora kumjeruhi mtu na kupora. Walimpora mtu anayeitwa Selemani. Uh, ah, yes, walipora mtu mwingine, walimkata kidole mtu anayeitwa Ashra Hasani Haji. Walimwona yuko njiani ana simu yake, wakasimamisha gari, wakashuka, wakamkata mkono kidole cha kulia alikokuwa ameshikilia ile simu. Aidha, amewataka wananchi kutoa taarifa kwa jeshi la polisi pindi panapotokea vitendo vya uhalifu, kwani kufanya hivyo kutapelekea kudumisha amani katika nchi. Sasa kwa sababu ya ushirikiano, nataka niwahakikishie wananchi kwamba waendelee kufanya shughuli zao kwa uhuru na kwa haki, na ule uvumi wa mitaani wasiufuate, kwamba wako panya rodi, wako si vitu gani. Hayo maneno ni ya kupuuzi kuna jambo la kihalifu, wafanye kama walivyofanya wale wajana, watoe taarifa haraka polisi, tutaekti, tutashirikiana nao kuhakikisha kwamba tunaendelea kuwa salama. Nikiripoti ni Fatma Juma, Tifu TV.